ni vile alikosa pesa, kwa sababu mambo ya ile handshake, pesa ilienda kwa BBI, ingine ikaenda kwa Azimio, ingine ikakwama huko, na sasa ndio mambo yakaenda vile yalivyokwenda. So don't worry, mimi nataka niwahakikishie pia watu wa Lamu East, mi naona Sharif alitengeneza handing over notes mzuri, akapatia Ruweida kwamba kuna barabara Kitangawani imebaki mpaka Kizingitini, so relax, tutawatengenezea hiyo barabara, usikuwe na wasiwasi. Vilevile um, mambo ya shule ya Technical Training College, waziri eh, Machogu yuko hapa, mambo ya hii college uende uhakikishe